Привет! В конце прошлого века я придумал прибор для диагностики наркотического состояния по зрачковым реакциям. Принцип э, его действия основывался на том, что если перед зрачком расположить э, световой стимул и зажечь его, то зрачок э, не мгновенно изменит свои размеры, а за какое-то время, которое оказалось очень характерным для всех людей и имело примерно одинаковое значение. Но оказалось, что употребление наркотиком э, с, э, допустим, психостимулирующим эффектом э, резко изменяло эту зрачковую реакцию, причем в одну сторону, а применение наркотиков с седативным эффектом изменяло в другую сторону. В результате был предложен и собран прибор. Он вот в те времена имел вот примерно такой вид. Вот это я тестирую по зрачковым реакциям. Э, и с помощью этого прибора в рамках государственной программы э, мной было обследовано полторы э, тысячи человек разных возрастов, наций, с разными видами глаз, с разными патологиями. В результате очень многие медики, ну в частности офтальмолог Святослав Федоров, ознакомившись с этим прибором, э, высказался, что такой прибор должен лежать в кармане э, любого врача. Э, к сожалению, государственная программа в 1991 году закончилась, и с тех пор я пытаюсь запустить этот прибор своими силами в производство. Очень надеюсь на то, что этот проект будет реализован. Спасибо.